Merhaba sevgili oğlaklar. Selamlar sevgili oğlaklar. Nasılsınız? iyi misiniz? Aslında 2014 yılının aşk ve sevgi ilişkileriyle ilgili en şanslı burcu. Şanslı diyorsunuz. Şanslı. Ee, e, evet. Aslında evlilik konusundan şanslı. evlilik Aşk konusunda, değil de flörtler Jüpiter, değil de Jüpiter. E, Jüpiter'in etkisiyle evet. Ee, geçtiğimiz yıldan başladı o şans onlar için. E, bu yılda özellikle yılın ilk 6 ayında devam ediyor. E şimdi ben yükselen oğlan evet, mesela evet. ben evlendim. Evlendim. Aynı şekilde evet. Jüpiter'in etkisi var. Yani Jüpiter yükselen oğlak ve oğlakları evet. aslında Temmuz başına kadar Satürn'den aldığı destek ve uzun vadeli istikrarlı ve düzgün evliliklere evet. sebebiyet veriyor. Evet. Ee, böyle de bir avantajları var. Şimdi ben e, evlilik konusunda gerçekten yani uzun vadeli giden ilişkilerde Temmuz ayının ilk haftasına kadar 1 Mart mesela. 1 Ondan Mart, sonra 14 Mart. Ondan sonra 18 Nisan, 29 Nisan. Bunlar avantajlı tarihler diyebilirim. 29 Nisan tutulması e, ilginç bir aşk tabii ki. Hızlı, Yeni bir, hızlı bir ilişki. E, o hatta o kadar hızlı getirebilir ki bazı vardır böyle danışanlarımızda evet, evet, bakarız evet. arkadaşlar. Kişi e, o tutulmada mesela aşık olmuştur. Evet Gider 3 ay sonra tutunmanın e, derecesinde direkt evlenir. Evlenir. Dediğimiz böyle yıldırım aşkları evet. ve hızlı evliliklere sebebiyet verebilecek de bir yıl. Ama, ama, ama yılın ilk ayı dikkat 31 Ocağı kadar olan dönemde Venüs'ün retrosu evet. ilişkilerle ilgili çok ciddi sorunlara sebebiyet veriyor. Özellikle 16 Ocak e, yengeç dolunayı da bazı kararlar verdirebilir. Bitmek. Alakalı, evet. Bazıları bitirebilir. Evet. Bazıları problemli bir ilişkiye devam etme kararı da verebilir ama bu hatarı olabilir derim ben. Ondan dolayı ciddi ilişkilerle tamam mı devam mı kararlarına 1 Mart'tan önce vermeyin daha temkinli ve dikkatli olun. 20 Mayıs'tan sonra şansınız daha fazla yaver girecek derim ben ve güle güle derim. Ne dersin? Ben de 27 Haziran e, yeni ayında yenilikler getirebileceğini söyleyebilirim. Yenge, Doğru e, söylüyorsun. oğlaklar için evet. ilişkilerle alakalı yeni adımlar atılabilir. Evlilik için hangi günü 27, tavsiye edersiniz? 27'si. 27, 27 Haziran. 27, 27 Haziran. 28 Haziran. Evet. Veya 2 Temmuz, 2 Temmuz evlilik için çok uygun tarihler. Eğer gece kararsanız da 28 Temmuz diyebiliriz. Hoşçakalın. Güle güle.